Saluton kai bonvenon venon nia nova Zamenhof medito. Ni atingis la finon de la pregio sub la verda standardo kai la fino de pagio Quincent Naudec de la originala vercaro. Comido. Citiu strofo estas tre fama, giuste pro la facto che oni petegis Zamenhof ne reciti gin. Kai fakte estas pied noto doktoro Zamenhof mem ne presigis gin la krestomatio. Do gi hodio estas malmulte konata kai tio hodio estas la jaro de la publikigo de citiu verumo kiu estas 1900 naudek nau vedo do post quasau prescau facte prescau unu iarcento ni povas diri che la strofo esta suffice con nun. cunigiu la fratoi plectigiu la manoi antauen un pazai arminoi cristanoi hebreoi au mahometanoi ni ciui de di estas filoi Ni cia memoru pri bon del homaro, cae malgrau mal helpui, sen halto cae staro. Al frata la celo ni iru obstine, antauen sen fine. Do, esas tuta, tute ne hazardu, la facto che mi ciam dira santau sen fine e la fino de de la medito e kai anca o mi ehm, nomis mian privatan offerton por uh, retumai cursoi pri esperanta lingvo kai culturo antau sen fine. Char shainas al mi che citiu strofo estas la resumo de la filosofio de Zamenhof char Zamenhof uh, diras che cristano e ebreo e judo e kai islamano e estas fratoi de la sama patro filo de la sama patro kai pa tiu patro estas la la mistera forto se effettive chi ha mistera cioè estas multa i traitoi iam conatae se vi flanken metas christianismon iudismon kai islamon, hm tio estas la celo ne plu ne tro havi baro in lingvain, sed ne plu havi varoin religiaen. Char la essenso monoteismo, la au unu diismo, se vi preferas, la essenso esas ciam la sama. Tion diras al ni, Zamenhof. Sed compreneble, por vidi citi un essenso, oni iri el la religia scatolo por vidi la scatolo e che Zamenhof besonis la presca o la tutan vivon por tion fari i rifor de judismo por vidi judismo esti hebreo sen esti naziano della hebrea nazio kai multe homo ne volas tion fari multe homo e pensas ke opinias tute tutte giuste la ili che ne oni ne bezona stian fari che resti in religio e stas buona fero mi respectas stion sed mi shatas ali flanke la obstinon iri antauen sen fine alla celo. Cai oni libere credu ie cio oni volas gis ciam tione implicas malami i un alien. No, la unicitio estas la, la zero de la tuta esenso de la Zamenhofa filosofio. Kai Yen che am diras che in Bologna ce maro la parolado de Zamenhof estis eh, tutte zelita al Esperanto nun per dire scena salmi suffice clare che iam Zamenhof consideris, pritaxis Esperanton grava instrumento por atingi celon pli grandan. Sed vi povas compreneble malsame opinii con mi, cae do mi invitas vin cum mediti giuste per tio. Ciu lau la unua parolado cae la pregio sub la verda standardo celas cefe esperantismon? au ciu esperantismo iam estas parto de io pligranda, cio est assoficie splizite dirita, aparte en la dua parto de la parolato cai en la pregio mem. Grave demando emissias, cai sen definitivae respondoi, compreneble sed valoras la penon cum meriti sur tivi temoi. Mi dankas vin pro la atento, mi ancora ne decidis la venontan temon, mi acceptas sugestoin intertempe, do por momente mi salutas vin gis morgao, cae ciel ciam, de de nove, Antauen, ...se